Hello，大家好，我是金英老师，欢迎大家收看本期的扭转乾坤好运到。在这一次的节目里面，我们会针对属牛的朋友来分享，要告知你们如何在二零二一年帮自己化煞开运，并且透过七正四余星盘呢来了解一下个别年份属牛的朋友会受到什么样星数的影响，并且要注意哪些事项，还有呢，告知各位呢在。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 那太岁当头做的时候，也代表的是我们逢的是这个二节运哦。因此呢，属牛的朋友在运势上面的起伏，相较于其他生肖的朋友来讲呢，是比较大的，也比较容易会觉得是说我在做事的时候啊，感觉不太顺心哎，而且心情也比较容易会有这种三温暖的一个状态哦，容易感到呢有这个高低起伏、低落的这个状态。 所以呢，要特别提醒，当你感觉到自己的这个情绪有在起伏的时候，除了呢要避免做重大的决定之外呢，主要是怕这样的一个状况呢会影响你呢做出错误的决定。所以呢，在今年呢，属牛的朋友凡事都必须要三思而行。那为了趋吉避凶啊，除了建议呢，属牛的朋友在 年初的时候呢，要安置太岁元辰灯之外呢，来祈求我们整年度的平安，事业可以更加的顺遂，也会建议我们在初一十五的时候哦，或者是在这个太岁诞辰啊，比如说我们农历的七月十九日哦，来敬拜这个太岁星君哦。那每年的农历的十二月二十四日的时候，也务必要记得送神哦。 答谢这个太岁星君哦，在这一整年呢，给予我们的这个庇佑。那在今年年的这个年运势呢不太佳的一个状况之下呢，属牛的朋友务必呢要学会靠你本身的这个智慧呢来战胜一切的一些困难哦。也会建议呢，如果您本身有接触烟供哦，或者是说有在做一些。 呃，捐赠啊，我们可以帮自己植福田哦，来让我们可以除这个业障，哈，还有改变我们的这个运势。那再来就是针对开运的部分，在开运的部分呢，会建议我们属牛的朋友呢，可以随身携带一些这个平安的玉手哦，或者是平安符。那么本命年的一些饰品呢，我们也可以适量的佩戴。 哦，来让自己呢有一个这个心理上的一个慰藉。那当然呢，如果你可以在这个庙里面呢拿去给他过香炉的话，效果呢相对的会是比较好的。但是在过香炉之前呢，记得我们都一定要先请示过当间庙宇的主神哦，他有同意了，我们才可以做这件事情哦。那另外呢，在本命的年的部分呢，放太岁的时候呢，如果你想要化凶为吉的时候呢。 我们可以透过这几件事情，比如说喜事，因为喜冲呢，就可以把这个呃煞星的力道呢给缓夹掉了。比如说哪些喜事呢？结婚啊、贴钉啊、创业啊，或者是我们转职啊、搬迁呐，这些都是属于人生大事哦，也是属于喜事的一种，都可以来帮我们就是解这个冲煞的力道。 那有空的时候，也可以呢，在今年呢帮自己安排一个全身的健康检查，或者是我们可以捐血哦，这个爱心的捐血。那如果你有在抽烟啊，或者吃槟榔的朋友，更可以透过洗牙的方式，哦，或者是如果你可以接受的话，我们也可以到中医院哦，帮自己放血哦，或者是做拔罐哦。那尤其呢是针对。 农历的四月份跟八月份这两个月份哦，就更有利呢，可以帮我们把这年度的这个血灾之光哦给化小。那再来就是跟属牛的朋友分享一下呢，在这个年度的一些星数哦，对个别的那个年份的朋友们的一些影响。首先是针对一九八五年以及一九四九年出生的属牛的朋友哦，我们逢到的是六排。 金星啊入本命宫，那它是属于一个大凶星，所以呢，基本上呢，整年度哦，一月到十二月都是必须要留意的一个状态。那同时呢，罗喉星驻守在本命宫的时候，代表的是这个星宿会容易带来口舌。如果你的情绪很烦躁，你很有可能随便说一点话就会得罪别人，或者是你的谈吐就显得特别的刺耳。 在这今年呢，有的时候沉默可能还可以让你呢，呃，少添一些不好的事情哦。尽量呢，不要让自己因为说错了话而惹上了官非哦。在当年度呢，也会很建议在使用电子产品啊，好，或者是说呃阅读啊，我们这些灯光呢，还有时间呢，都要加以的注意哦，才能够呢，确保我们眼睛的这个保健的部分。 那女性的朋友呢，更要留意的就是血光的部分哦。那会建议属牛的朋友呢，这两个年份哦，除了太岁元辰灯之外呢，也要加点解厄元辰灯，对你们才会是比较理想的。而隐性的星数呢，天福哦，它是一个恩星哦，它也刚好呢，逢到了这两个年份哦，一九八五跟一九四九年的属牛的朋友的宫位里面。 那恩星它代表是他们会帮助我们，会让我们越来越强大，哦，所以是说它也会代表是给予，因此在这个福呢，代表是你可以透过这个天福哦，天时地利的部分来提升自己，啊，会对你的整个局面呢会是有利的。而天福星呢，它除了代表祸福呢，它也可以帮我们就是稍微的折中掉呢这个罗喉星的一个力道。 所以会让你呢，在很多的一些呃状况啊，可以逢到因祸得福的一个呃状态呢收尾。打比方说，啊，如果有人因为车祸不小心呃受伤了，必须要住院，但是你可能因为会意外的呢，获得了比较高额的这个保险的赔哦。 所以呢，也这个案例呢，就有点类似我们刚刚讲的因祸得福。但是如果可以不要透过这样的方式来得到你想要的呢，是不是会更加的理想呢？再来是针对二零零九年、一九七三年以及一九三七年这三个年份出生的属牛的朋友，你们逢的是九子火星哦，它是属于一个半吉星。 那在上半年呢，是属于吉祥的月份哦，也就是一到六月份是属于我们的良月；而在下半年七到十二月呢，是属于凶月哦。所以在下半年的时候呢，要格外的留意一下，隐性的星数天号哦，会入住到我们的这个本命宫里面。而这个时候，这个星数是为我们的恩星哦，恩呢，代表的是他会来生成我们，他会来。 帮助我们，所以一样是对我们有利的。但是呢，这个天耗星它一般哦是属一个凶星哦。一般我们会觉得天耗星呢不可逢，因为碰碰到它出现的时候呢，它代表的是生来的财帛化为空，也就是你的这个钱财就算得到了，也很有可能左口袋右口袋出去，或者是你可能会有这种呃为自己省的小钱，但实际上你是花了大钱哦。 实际上，这个财呢会很难留住，是看到，但是呢可能是账面上的而已。好，所以这个是属于一个极好的一个状况之下，会建议你要怎么样来把这个呃局势改变呢？也就是呢会建议我们这几个年份的朋友呢，可以买一些或者是投一投资一些别人比较不看好的低谷类的，也就是属于是次等的。 短期内你可能会觉得好像也没有什么涨幅啊，好像感觉反而会有亏损，但是呢，它会变成是属于后市大好的标的物哦，所以呢，你的投资就不宜是踩在那种呃当红的，好，必须要踩这种比较属于呃中上稳健期的这种东西。那上半年呢，就比较适合做长线的这种投资哦。 还有呢，切记你的任何的投资都不要受他人的左右哦。再来就是针对一九九七年、一九六一年以及一九二五年出生的属牛的朋友，我们逢到的是三 B 木星，好入到我们的本命宫，它是属于一个大凶星哦。那么要留意的是状态呢，就是属于我们要看一下，在这一年度呢，刚好会逢到的是一到十二月呢都有。 忠心再加上嫉妒心来犯，所以要烦的是是非哈，不要惹上是非上身哦。所以除了建议点太岁元辰灯之外，也必须要加点这个解厄元辰灯才是比较好的。那隐性的星数呢，会逢到的是天贵、关心、天赐等以及马元呢来辅助我们，但是呢，它并没有办法为我们所用，因为它们形成的是难心。 代表的是呢麻烦跟阻碍，所以当年度呢想要求子的朋友，比如说一九九七年生的哦，就不要把受孕这件事情呢看得太过简单哦，因为你的过程可能会碰到比较多的问题，啊，或者是说如果你在今年想要做人工啊，或者是做试管，失败率的，或者是有一些先天条件就比较没办法达标，那再来就是这三个是。 年份的属牛的朋友呢，在当年度的这个财运啊、官运啊，即便是不错的，可是如果你逢到你想要升迁的一个时候，就比较容易逢到比较劣势的一个条件。比如说你是升官了，但是你的薪水呢没有跟着升，啊，条件并没有像前一位的人的状况这么的好。又或者是你可能是被要求调离比较。 远哈，也就是离家里比较远的单位，即便你，然后还或者是要配合更多的出差等等的，呃，所以就是有升迁，可是条件呢并没有这么的好，那你就要去呃折中看，那是不是你所要的东西，你愿不愿意先求有，再求更好？因为毕竟他可能条件并不是当下是最利或是最好的。 好，那接下来呢，要跟大家分享的就是呢，属牛的朋友呢，在二零二一年呢，要提醒你们的一些项目哦。在这一年呢，我们因为逢到了这个太岁当头坐嘛，所以无喜必有祸。最重要的是，在今年要少鸡婆，好才可以呢，正防一些没有必要的这些灾难啊，还有闲事哦，惹上身哦。还有，在今年呢，尽量呢是以守的一个状态来。 巩固你大部分的一些决定哦，还有在当年度一定要祭白虎哦，时间点呢尽量呢是在农历五月之前，也就是在端午前哦，会比较好一些。那么要怎么样祭白虎呢？很简单哦，家里附近呢如果有这个呃安置这个福德正神的庙，它的桌下呢通常都会有这个虎爷，那么我们就可以带一盒生鸡蛋哈去。 拜这个虎爷，那记得这个蛋呢，就不用带回来了。那当然呢，呃，因为的主神可能是福德正神或是其他的主神，请定也要带一下树果哦跟茶过去哦，一并去拜，那这样子才是比较有礼貌的哦。那再来就是呢，农历的四月份的部分呢，要提防就是比较容易会有心神不宁啊，所以做事呢要格外的更加谨慎哦。 那容易呢，也被别人的一些呃留言呐给影响哦，所以在这个月呢，就是要提防小人探头跟陷害的一个状况。那农历六六月份呢，因为我们有这个太岁哈，还有这个岁破星数呢交叉的一个影响之下呢，会比较容易呈现心理呢压力比较大，或是比较容易从紧张哦。 所以只要呢，你可以让自己放宽心，还有不要，呃，要求自己过度的完美啊，或者是过度的执着在一些事情上面的话，那么六月份呢就不会出太多的乱子。那切记在农历的五月前呢，也要完成至少一次的捐血哦，来化掉我们八月份的这个血刃。如果你不方便捐血，或者是你是有贫血的，那我们可以透过这个。 血液的这个检验检查哦，因为至少也会抽一点血嘛，或者是说洗牙的方式来化掉一部分的这个血刃的力道。那至于在农历的四月到八月的这个期间呢，会建议啊我们在晚上的时候尽早回家哦，减少在外面溜达，因为一到了夜里的时候呢，虽然你的这个活动力除了会下降之外，你的脾气呢。 毛躁的个性呢也会很凸显。这个时候如果常在外面溜达的时候，比如说开车啊或什么，可能就会跟人家起一些冲突哦。所以尽量呢早回家，减少加班的一个状况。再来就是，如果您是想要转换跑道，或者是想要呃换个工作环境、换个一换个那个呃跑道的朋友哦，老师会建议呢尽量安排呢是在下半年的时候呢。 在 on board 哈，再去做转换会是比较好的。而在年底的时候呢，也非常建议属牛的朋友可以该开始呢规划学习新的事物哦，对你呢在迎接这个五年的话会更好的。好，以上呢是针对属牛的朋友在二零二一年呢的这个流年运势啊，以及所需要留意的事项。 那喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。如果你有需要老师咨询或是留年的服务的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的表格哦联系老师。老师也已经有开放大家点灯，那欢迎大家都可以报名参与哦。感谢大家收看，我们下次再见了，拜拜。